हेलो गुड मर्निङ साथीहरू नमस्कार म चाहिँ आज एकदम यो भाइरल पुल भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु होइन भाइरल पुल चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ पर छ म भाइरल पुलको अलिकति टाढा छु अब चट्टसँगले भाइरल पुलको दर्शन गर्ने हो ल रोड पनि एकदमै राम्रो तरिकाले बनाएको रहेछ है देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि चट्ट मिलेको बाटो यतापट्टि खोला यो चाहिँ कुन खोला रहेछ खदम खोला भन्ने ठाउँमा अहिले यो केराबारीको खदम खोला भन्ने ठाउँमा एकदमै भर्खरै बनाएको रहेछ पिच पनि एकदम राम्रो छ है यतापट्टि कन्स्ट्रक्सनको काम यो चलिराखेको रहेछ खोलामा अब तपाईँहरूलाई म लिएर जान्छु खोलामा है अब यहाँबाट हिँड्दै गएर साध्य लाग्दैन म बाइकमा चढेर जान्छु हाम्रो साथीले यहाँ बाइक ठिक्क पारेर बस्नुभएको छ अब हामी जाउँ सिधै भाइरल eh, पुलतर्फ लेट्स गो बिस्तारो बिस्तारो जाउँ है त भाइ एकदमै राम्रो भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ त्यही भएर पनि यो पुल एकदम भाइरल भएको होला है साह्रै राम्रो गरी पिच गरेर छ दुईपट्टि चट्टसँगले यहाँ बस्न बस्ने बस्न मिल्ने ठाउँ रहेछ यदि तपाईँहरू दुईजना जोडी आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि एकछिन हल्का टाइम पास गर्नुलाई यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ हिँड्दाखेरि गलिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू यहीँबाट भिडभाड सुरु भइसकेको छ ल बहिनीहरू पनि एकदमै भाइरल पुलमा जानु खोज्ने दिदीले त के हो यार हेलमेटै नलगाइ कुदाइराख्नु भएको छ त ल परबाट एकजना दिदीले पनि एकदम भ्लग गर्दै आइराख्नु भएको छ है उहाँले पनि भाइरल पुलको भिडियो लिँदै आइराख्नु भएको छ यो चाहिँ पहिले पहिले टिकटकमा एकदमै भाइरल भएको पुल हो अहिले चाहिँ अहिले पनि चलपल अहिले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै साढे दुई बज्यो दिउँसोको समय होइन त्यही भएर पनि अलि चहलपहल कम भएको हो नत्र यहाँनिर यो पुलमा चाहिँ एकदमै भिडाभिड हुने गरेको भन्ने कुरो यहाँको स्थानीयवासीले बताउनु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ खोला पनि दामी है तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू सिधै इटरीबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने खोर्सानी भन्ने ठाउँमा आएर उत्तरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ उत्तरतर्फ लागिसकेपछि आठ दस किलोमिटर माथि आइसकेपछि यो केराबारी भन्ने ठाउँ छ यो केराबारीमै र के केराबारी र तपाईँको यो यतापट्टिको के गाउँ अरे भट्टराई गाउँ मुगु ए मुगु मुगु जिल्ला सुनेको थियो यहाँ चाहिँ ठाउँको नाम पनि मुगु रहेको छ यो मुगु जिल्ला ए मुगु जिल्ला अरे मुगु भन्ने ठाउँ आउने बाटोमा आउने बाटो वारिपारीमा चाहिँ यो पुलले छुट्याएको छ पुल पनि एकदमै भर्खर बनाइसकेको दामी ताजा ताजा छ है फ्रेस मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो है देख्न सक्नुहुन्छ यी मान्छे ओसारेको ओसारै छ यो सफारीले यहाँ घुम्न आउने मान्छेहरू ल साथीहरू अब म यहाँबाट चाहिँ है हिँड्दै हिँड्दै हिँड्दै हिँड्दै नै मजा लाग्छ मलाई म हिँड्दै हिँड्दै जानेछु परसम्म देख्न सक्नुहुन्छ दामी दामी भाइरल पुल होइन भाइ यो हट ल भाइरल पुल भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदमै यो भाइरल आमा यहाँ यो पुलमा कतिको चलखेल हुन्थ्यो पहिले मान्छेहरू आउँथे यहाँ फोटो खिच्नलाई हो र फोटो खिचेर नाचेर टिकटक बनाएर टिकटक पनि बनाउँथे यहाँ ए कति भनेको मान्छेहरू चाहिँ कति सय डेढ सयजना हुन्थे ए हेलो हेलो हेलो ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ एकदम गाडीमा आउनु भएको रहेछ है अगाडि जानुभयो यो चाहिँ भाइरल पुल खदम खोला खदम खोला पुल होइन त यो ए यो चाहिँ गएर गछियामा मिसिन्छ हो यो खोला त साथीहरू अहिले हजुर म म चाहिँ इटरीबाट म यता आएकै थिइनँ पहिले कहिले पनि आएको थिइनँ यहाँ माथि मुगु भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो वर्तमान रहेछ साथीको आफन्तको अनि म चाहिँ साथीकै निम्तो मानिदिनलाई आइदिएको हो कि <laughs> ल साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है भाइरल पुल ल यो चाहिँ भाइरल पुल एकदमै आनन्द आइरहेछ मलाई त यो तराई यतापट्टि तराई छ है यतापट्टि चाहिँ पहाड छ तराई र पहाडको ठ्याक्क बिचमा पर्ने रहेछ यो खोला माथिबाट देख्दै हुनुहुन्छ माथि देखिएको चाहिँ यो पहाड हो अनि तपाईँ यताबाट यता जानुभयो भने चाहिँ फेरि तराई पुग्नुहुन्छ है तराई र पहाडको बिचमा रहेछ साथीहरू मलाई चाहिँ एकदम गजबको एक्सपिरियन्स भइरहेछ रमाइलो पनि लागिरहेछ है एकदम भाइरल पुल अगाडि केटाहरूले हुइली हानिरहेछन् दामी साथी त यार धेरै अगाडि गएर बस्यो त म त अब हिँड्नुपर्ने भयो यो चार सय मिटर लगभग लम्बाइ रहेछ भाइहरू पर हामी गएको छन् केटाहरूले म त्यहाँ कसैले हान्न सक्दो रहेछ भने म हान्न पनि लगाउँछु है त केटाहरूलाई ल तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो यो ठाउँ होइन एकदमै भाइरल पुलको नाममा चर्चित पुल रहेछ तपाईँहरू पनि चट्ट कुनै दिन छुट्टीको समयमा मिलाएर घुम्न आउन सक्नुहुन्छ ल दामी दामी के हो केटाहरूले के बजाउँदैछ हौ चुइँ चुइँ गर्छ त भाइहरूलाई हुइली आउन हाल्न हान्न आउँछ ल ल हुइली देखाइदेऊ हाम्रो साथीहरूलाई ओ दामी दामी ल परबाट अलि अलि दामी अनि अलि अलि दामी हान्दौ त ल ऊ भाइ हान्छ अरे ल ओ दामी दामी ल भर्खर भाइ भाइ प्र्याक्टिसमै रहेछन् है ल दामी दामी ल ल ल भाइ भाइको टर्न अरे यो पुल कहिले बनाइसकेको भाइ राजाहरू नयाँ नयाँ रहेछ त यो यो कति भयो लगभग एक वर्ष जति भयो एक वर्षै भएको छैन ए ल भाइ ल मेरो निश्चल नेपाल हो ल भाइ एनआइएस सिएचएल एनइपिएल नेपाल ल मेरो इटरी ल टक्क सब्सक्राइब हान्ने तिम्रो भिडियो अब कहिले आउँछ भने पर्सि आउँछ ल पर्सि बिहान सात बजे नेपाल ल ल भाइहरूलाई पनि एकदम नेपाल ल जिन्दाबाद जिन्दाबाद ल एकदम दामी दामी भाइहरू नि है हजुर हजुर यो पुरै भाइरल भाइ हो ओहो ल अनि भाइको घर चाहिँ कहाँ हो नि ल अलिकति तिम्रो बारेमा भन्दै नि त तिमी के गर्छौ होइन गर्लफ्रेन्डहरू छ कि छैन कतिमा पढ्छौ मेरो चाहिँ गर्लफ्रेन्डहरू छन् कतिवटा मेरो चाहिँ पर्पेटहरू दुईवटा छन् तर पनि म तर पनि म सिङ्गलै हो सिङ्गलै हो तर पनि म आएर भाइरल छु ओहो ल दामी दामी ल भाइ भाइरल हुन्छ होइन ल टिकटकमा पनि भाइरल अब युट्युबमा पनि भाइ भाइरल हुन्छ होइन अनि तिम्रो नाम के हो भन्दै हुन् त मेरो नाम सुनिल सुनिल सिरेस हो म तेह्र बजी दसमा बस्छु तर पनि मलाई अनि तिमीले कति पढेको छौ भन्दै हुन् त मैले नौ नौ पढेको नौ कक्षा